بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان خلق الإنسان من صلصال كالفخار الجبال رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان